Berada selamat siang kebetulan Anda dapat orderan dari Ibu Jasmira atau Pak Ngasti ini dari Demak ini dia memesan ini soft rock ini sudah saya siapkan oke kita akan packing dulu ini pengiriman dari OCNT oh, CNT ya ini harganya 26.000 Oke, sebelum jangan lupa subscribe dan komen untuk orderannya ya. oke ini sudah saya siapkan kita akan packing dulu ini kita masukkan kita kawat itunya aman Enggak aman kita kasih bukloret bisa cuma satu ya oke kita akan packing kita akan bungkus dulu tapi udah siap oke sampai sebelumnya jangan lupa untuk subscribe di komennya teman orderannya ini harganya 26000 terima kasih atas perhatiannya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita saatnya ke CNT